Ya, air terjun Lebak Sewu ini lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Lumajang sama Malang, yaitu tepatnya di Dusun Kerajaan, RT 1, RW 9, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Awal buka Tumpak Sewu jadi jadi destinasi pariwisata yaitu tanggal 13 Maret 2015. Kurang lebih sekarang 4 tahun berjalan. akses tuh yang lebih bagus lewat akses Lumajang. Akses Lumajang. Ya, akses Lumajang karena ada dari pintu Malang, ada dari pintu Lumajang. Kalau dari pintu Malang itu disebutnya Jawaban Sewu, tapi kalau dari Lumajang itu Tumpak Sewu. kenapa dinamakan tumpak sewu ya kan Tumpak itu artinya bahasa Jawa kuno, bahasa Sang Sekerta. Artinya itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya, kenapa hari Sabtu? Karena kita mengawalinya, membuka destinasi pariwisata Tumpak Sewu ini pas hari Sabtu. Dan sewunya itu kita ambil dari banyaknya mata air yang ada di situ. Oh, jadi tumpak itu bukan tapakan gitu? Bukan. Tumpak sewu itu kalau saya sebut bisa itu istimewa. Istimewa. Istimewa dari Niagara yang ada di Amerika. Kenapa? Kenapa? Kalau Niagara itu kan dari sungai. Iya, ya, iya. sama-sama ya. di perbatasan sana perbatasan antar negara Kanada sama apa itu sebenarnya <clears throat> tapi kalau Tumpak Sewu perbatasan antara Malang sama Lumajang nah terus istimewanya lagi kalau Tumpak Sewu itu tidak hanya dari sungai, sungainya cuma satu, yang lainnya sumber mata air dan berbentuk tirai. Iya. Ya, tirai, tirai. Seperti itu, itu istimewanya. kalau di sini tuh kalau mau berkunjung ke bawah wajib pakai kain wajib pakai kain ya karena kita berhubungan dengan alam dan itu ada salah satunya aliran itu langsung dari Semeru eh, takut ada longsor batu jatuh apa dan lain banjir dan lain sebagainya jadi yang lebih paham itu eh, lokal sini keadaan alam ini bagaimana itu wajib pakai kain guide di Tumbak Sewu itu e, rata-rata uh, sudah memahami tentang keamanan dan kenyamanan Anda untuk berkunjung ke Tumbak Sewu yaitu memahami tentang bahaya-bahaya apa yang terjadi di Tumbak Sewu terus lokasi-lokasi mana yang aman untuk dikunjungi dan beberapa dari teman-teman guide di Tumbak Sewu itu sudah dibekali dengan bahasa asing terutama yaitu bahasa Inggris atau Kantonis ada juga beberapa pesan untuk pengunjung terutama yaitu tolong dijaga kebersihannya sampah dibawa kembali satu lagi yaitu untuk para wisatawan yang mau berkunjung ke Pulau Sewu tolong jangan berfoto-foto di tempat-tempat yang terlalu ekstrim contohnya di kayu kayu itu sudah mulai lapuk sekarang karena itu sangat membahayakan jiwa anda terus jangan terlalu dekat ke air terjun karena itu terlalu tinggi terus alirannya salah satunya langsung dari Semeru dan itu ada material batu, pasir dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya sekali. Kurang lebih 100 meter lah dari air yang jatuh itu. Jangan terlalu dekat. nah, itu Harapannya ke depan Tupak Sewu ini lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat lingkungan terutama di ekonominya dan lebih dilestarikan.